Доброго дня, друзі. Ви бачите на власні очі збити засоби повітряного нападу, якими ворог намагався атакувати Україну. Це збитий шахет, це Елерон, це безпілотний літальний апарат Орлан 10 це зала та інші об'єкти. Сьогодні ми підсилюємо нашу систему протиповітряної оборони та передаємо нашим оборонцям чергову партію всюдохідних автомобілів, які обладнані крупнокаліберними кулеметами та переносними зенітно-ракетними комплексами. Ми надалі будемо підвищувати захист наших співвітчизників, об'єктів цивільної і військової інфраструктури. Рухаємося далі. Слава Україні! Разом переможемо!